منذ التلقيم Spike TB. إصابة بالرأس. ال spike في B ال spike هنا. تبقى عدو واحد. أحتاج علاجا. أعيد التلقيم. عدو مثالي. أحتاج علاجا. فاسترد ما يخصني هنا احذروا سقطت لسبايك في الوسط ظلال متحركة تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في الوسط فلننسفهم نسفاً ال spike B. تبقى عدو واحد ال spike هنا لا توجد شحنات مثالي ماتوا تحت أحذيتنا لقد تحول كابوسهم إلى حقيقة قتل سبايك في بي تبقى عدو واحد رصد عدو في B أعيد التلطيف كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ سأنتزع النور من أعينهم هنا هنا رصد عدو في بي عدد من الأعداء في بي دفن سقطت لسبايك في بي عدو واحد مثالي ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ واحد Let's e buy. Paidoan, tari qui. تلقيم لنتسابق إلى مواقع السبايك سوف أصبح كابوسهم آخر لاعب باق سقطت السبايك في الوسط حسناً يبدو أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافياً رايك في الوسط أداء رائع ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟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 رصد عدو في الوسط سقطت سقط آه. سبايك لدينا سقطت ال spike في B. ال spike بحوزتي أتحمل آه. السبايك لدينا آخر لاعب باقي إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة الظلال متحركة تبقى إيه؟ عدو واحد مثالي لم يصب أي منا رائع نقطة الفوز انظروا إنهم بائسون الرداء رصد عدو في B. رصد عدو في بي وداعا ماذا حملوا ال spike لدينا؟ سقطت ال spike في بي